谢教练，你平时打沙袋带护腿吗？不带啊。每个人训练的场景不一样，分类去讨论带不带护腿这件事儿。教练在教课的时候，如果遇到一个新手，我们一开始让不让他带护腿？我建议是刚开始训练的时候带护腿，为了新手他去降低在格斗学习中的抵触情绪。一开始如果不带护腿啊，胫骨出现一些淤青，他有可能接受不了。过一段时间，我们要鼓励他摘下护腿，因为我们既然带他练格斗，他要提升一些格斗的技能，包括一些骨密度，包括他整个身体的硬度，把护腿摘去。 用胫骨踢正常的沙袋，里面填布料的沙袋，不是填沙子的沙袋，骨密度会在非常短的时间内去增强。所以带护腿这件事儿，面对不同的场景下的不同类型场馆的教练还有学员，看情况去选择。